السلام عليكم l'équipe. ان شاء الله راكم بخير وعلى خير الفيديو تاع اليوم راح يكون شبه review كي شغل review. وشنو انا اللي راح نقترح عليكم وننصحكم بهذا الاكسسوار اسمه اب رينجز يخليك ما تخسرش بزاف دراهم في الفلتر وشنو تكتفي بفلتر واحد برك تستعملوا لكاع العدسات تاعك اللي راهم عندك دوك نهضروا على اب رينجز مليح ونفهمكم كيفاش نخدموا به واش فيه ال pack واش فيه les diamètres كاع يتيك منه من بعد هذا ال intro. ايوه ودوكا كنهضروا شويه على هاد الاكسسوار هاد الاكسسوار فيه زوج نواع فيه ستوب اب رينكس وفيه ستوب داون رينكس ستوب اب رينكس يخليك دير فلتر كبير في ال diamètre تحط عدسات اقل منه في ال diamètre هذه حاجه مليحه فيه اما ستوب داون رينكس هذا ما ننصحكمش به لانه دير فلتر صغير في عدسات اكبر آه، diamètre منه donc هذا ما نصحكمش به على يخرج لك هذاك ال vignetting في في الفوتو تاعك ولا في الفيديو مانيش عارف على داروه من الفلتر صغير انه تحطوه في عدسه كبيره مانيش عارف على داروه بالك كاين اهداف اخرى مانيش عارف عليها المهم هذا ما ننصحكمش منه ننصحكم ستاب اب رينكس وهذا الاكسسوار كالعاده جبته من AliExpress والسعر تاعو نخليه لكم منه minimum prix وال maximum prix maximum prix فيه ال shipping هذاك المهم جبته من علي اكسبريس كالعاده انا جبته pack فيه من 49 ملي حتى ل 77 ملي كاينين اللي يتباعوا بالحبات يتباعوا بالحبات تلقى مثلا من 67 direct ل 77 من 67 مثلا direct حتى 82 ولا من 77 82 المهم كاين بالحبات انا لقيته pack هكذا خير أه حطيت لكم ال prix تاعو pack هذاك احسن ودوكا نعطيكم exemple عليا هنايا على حسب تجربتي انا انا عندي عدسه كبيره فيها 77 ملي هذاك اكبر diamètre اللي في العدسه اللي راهي عندي وعندي عدسات اقل من هذاك ال diamètre فيه كيما ال 55 250 STM فيه 58 ملي وعندي واحد ال vintage lens هكذا تاع 50 ملي 1.8 بويت فيه 49 ملي donc هادو كاع يساعدوني اللي تحت 77 انا نجيب فلتر برك diamètre تاعو 77 ملي ونركبو نجيب هذاك 55 250 STM الفلتر تري تاعو هو 58 نروح وين 58 نحي هذوك اللي راهم تحته هذوك زايدين هذوك نحيهم ونركبهم في في العدسه راكم تشوفوا نستخدم فيه polarisant في 55 250 وثاني زدت حطيته ثاني في ال في 50 ملي ام بوان ال vintage lens هذايا ثاني خرجته هكذا ال filter thread تاعو هو 49 تسمى ال minimum كاع حطيته تقريبا حطيت كاع les packs حطيتهم في العدسه دوك نعطيكم سلبيه فيها وحده برك وشنو في les qualités تاعهم كاين هادو انواع ال qualité تاعو ساعات يجي خفيف ومخدوم الالومنيوم خفيف هذاك ومسح بصح كاين des marques كاين des brands خادمينو بال métal ثقيل وكاع وشنو لازم تحوس مليح وتقرا المواصفات تاع تاع كل brand. وين حاطين المواصفات تاعو تقرا تشوف est-ce que مخدوم بال métal ولا الالومنيوم وكاع so ما نطولش عليكم اخوتي هذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله ان شاء الله استفدتوا معنا وديتوا معلومه على هذا الاكسسوار انا ما بقى غير نقول لكم اطلوا في روحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه وصلوا على رسول الله